Okay, ready? Go. Ready? Or, Upo ka na, doon. Upo ka na doon. Lang upo ka para makita yung ano. Okay, ready? Three, two, one. Okay, three, two, one, go! Happy birthday, Lola! Happy birthday to you! Happy birthday! Nag-record kayo ni Lola May. Hindi na-save yung video. Ah, kanina? Oo. Kasi mabagal yung ma masyado mataas yung resolution ng ah. app. Sige na, go! Ano ba problema nyo? Hindi, kuha lang pa siya ng isang oh. picture. Magkatabi sila. Kakanta tayo dalawa. Doon ka, ikulo mo yung ano. Ano ba yan? I-post mo muna yan, Kairos. Ito kasi mabagal mag-video. Go! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lola. Oh, ihip, ihip, ihip. <laughs> Oh, ihip na. Ihip, na. <laughs>